We'll be right back. And Jadi beginilah suasana tradisi Lombok kalau ada orang menikah ya. Acara begawi namanya. Kita melayani para tamu undangan. Sebentar lagi kita akan nyompolan nanti sore. Oke sahabat channel semuanya, saya ingatkan kembali jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke? Dan share juga video ini. Oke, mendukung